hati कहने को वो आती है क्या कहना था जो कह मेरी निगाह है तेरी निगाह भी तुझे खबर क्यों बेखबर मैं तुझसे ही छुप छुप के तेरी आगे पढ़ती